Hej och välkomna tillbaka till en ny house tour. Jag har lite betongkeps idag. Titta, Hasse har tagit på sig betongkepsen. Någon som hände någonting med mitt glasskål. Men jag tänkte i alla fall visa lite, lite house tour. Och eftersom jag har lite betongkeps så tänkte jag att jag kommer inte härja så mycket och snacka så mycket. Utan jag kommer mest visa upp vad som har hänt sen sist ni var här. Så vi kör väl igång på en gång. Ja, som ni kanske har sett så har jag behövt att laga en hel del. Det har ju varit typ 10 stora hål i det här golvet. Men jag tyckte att det var så liksom fräscht ek, eh, massiv fiskbens liksom golvet, så att jag kände att jag måste lägga ner den här energin på att laga det. Så jag lagade typ 10 stora hål. Det har varit catering här innan. Så de har haft kök, det stora köksbänkar och stora avloppsrör som har gått ner rakt genom golvet. Och massa bultar och skit så att jag har gjort hur mycket som helst. Och eh, ja, här får ni se ungefär hur det har gått till. Boxes are defeating, purpose always fleeting. I pose questions to the ceiling like an answer gonna come. Truth is too revealing, life is easier concealing. All emotions to the stir on your heart going numb. I shouldn't be in drive more, I just wanna feel alive more. I feel hurt all the time, boy, I can't see straight. I've been running on the freeway, till I get blinded by the headlights. They go past me, I see the last me, that I ever will be. that got me asking if living this life should I been a little bit more focused on the place that my feet needed to go And as they go past me, I see the last me that I ever will be that got me asking if living this lightly has been the right thing Or should I been more focused on where feet wanted to go If I die right now no lie, I'd have a few regrets Wish I spent more time on biking instead of smoking cigarettes. Wish I worked more on music instead of alternating steps. Probably should have talked more to people I thought were interesting as heck. Probably should have gotten closer to my mom's after Pops drawn out of death. I wish the best, I wish that and all the rest. Sometimes I wonder if I felt more at home in my own skin instead of always feeling fake. But my genuine moments start feeling off and out of place. On my smile seems strange. I walk like I'm trying on a wig, or a mask, or a laugh, or a face. Vi har även byggt ett kök sen ni var här sist. Ehm, ja, det är inte mycket att snacka om. Så här såg det ut från början och så här ser det ut nu. waiting hoping the next one go last a little longer than the one before Cause there's only so many I can grab So they all start slipping out of hand they go past me, I see the last me I ever will be and That got me asking if living this lightly Has that been the right thing? Or should I been a little bit more focused on the place that my feet needed to past me I see the last me that I ever will be Now got me asking if living is... Vi har även gjort ett badrum sen ni var här senast. Focused on where feet wanted to go. I don't choose where my feet move. It seems they got a mind of their own. Dancing into traffic like they no regard for dangerous roads. Don't you worry, nothing got the situation under... Övervåningen är också typ helt klar. Det är nya ekgolv flytande över hela övervåningen. Och sovrummet och eh, vad heter det, dressingroomen har sån här fet, god eh, heltäckningsmatta. Men det får ni se i nästa video. Eh, för jag orkar inte filma här nu och det är dåligt med belysning och skit. För vi håller på att koppla in ny el i hela huset och ny elcentral och sådär. Så att det är lite mörkt där uppe. Så det får ni helt enkelt se en annan gång. Oh. Ni får det bra, hej! Boxes are defeating. purpose always fleeting. I pose questions to the ceiling like an answer gonna come. Truth is too revealing, life is easier concealing. All emotions to the start on your heart going numb. I should be in drive more. I just wanna feel alive more. I feel hurt all the time, boy. I can't see straight. I've been running on the freeway. Till I get blinded by the headlights. They go past me. I see the last me. I ever will be. that got me asking if living this lightly I've been the right thing? Or should I been a little bit more focused on the place that my feet needed to go? And as they go past me, I see the last me that I ever will be. And that got me asking if living this lightly been the right thing Or should I been more focused on where feet wanted to go? If I died right now no lie, I'd have a few regrets I just spent more time out biking instead of smoking cigarettes